Muito bem, tudo pronto? Vamos nessa! Nothing beats Rindokan Karate! so what's it gonna be? The the new world is by the Make your first move, so what's it gonna be? The the new world is by the The third chapter, so what's it gonna be? The third strike, y'all, is Street Fighter 3. Street Fighter 3, Third Strike. Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Briterando Jogos! E eu vou escolher... A Makoto! E a primeira luta vai ser contra o Dudley. Chegou no carrão. Vamos lá, Marco. Isso, agarra. Isso, chuta a cara dele. Pegou no especial. Toma! É isso aí, Makoto. Vamos lá. Jota. Ah. Tá. Isso. Toma. Opa. Ah, droga. Vai, vai, vai, vai. 水中戦五山付け完全勝利じゃ Isso! Ahá, a primeira luta já foi! E vamos para a próxima! That's what I expect. E agora vamos voar para a China para enfrentar Chun-Li! 行くわよ五山と銀 Are you ready? Go. Vamos lá! estão ali nos outros jogos de Street Fighter, mas aqui no Third Strike eu prefiro a Makoto. Ah, falhou nos parries. vai, vai, vai, vai, vai. De novo. Ha! Ah. ah, moleque! É isso aí! <laughs> Momento Evo 37 versão Makoto. E agora? Yeah. Esse é brasileiro, hein? Vamos lá! Into the heat of battle, go for it. Opa, tonteou! café! Fighters ready. Engage. Tô de novo! Aha! You win. All right, that's cool. em frente. E agora, bônus stage. Vamos lá! É hora de destruir o carro! Begin. Chun-Li, esse bônus aqui é uma piada. E agora vamos voar para o Japão para enfrentar Ibuki! Ah, é rival da Makoto. nessa! de Makoto, é isso aí! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E agora, Ken! E olha o cara aí. Esse costuma ser complicado, hein? Todo cuidado é pouco. Vamos lá! All right, that's cool. Are you ready? Go. isso aí! E olha o cara aí! Ô louco! Eu acho que eu nunca consegui essa nota antes. E, e agora? Vamos voar para o Quênia para enfrentar Helena! Essa manja dos Paranauê! Vamos lá! Isso, agarra. Isso! Não vai fugir não! Pô, essas personagens tinham que estar no Street Fighter V. Foram duas faltas gigantescas. É, Elas não poderiam ter faltado de jeito nenhum. E agora, bônus day! Basquetebol! Vamos treinar o Perry. Eu descobri que você pode bater também, que você ganha mais pontos. garoto! E agora? Vamos voar para o Japão para enfrentar Akuma! Cuba. Engage. Nossa, quatro hits! round. isso aí, vencemos o Akuma! E agora, vamos voar para a Alemanha para enfrentar Hugo! E olha a Poison aí! Vai, vai, vai! Isso, chuta a cara dele. Toma! E a música? Ah! Também, rival, das né, Makoto. Into the heat Isso, agarra! Oh, beleza! Prepare to strike, now! Hey! isso aí, Makoto! E agora, vamos para o chefe! Gil! Agora, todo cuidado é pouco, hein? E olha a Colin aí! Ela é uma personagem do Street Fighter V. Vamos lá! Pra cima dele! Fighters ready. Engage. Opa, tontio! Ah, você não era o chefão? Alright, that's cool. Into the heat of battle.